gamers and welcome back to اندر G T S Riyadh video so آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے مینشن میں موجود ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کافی ساری گاڑی اور کارز اور میں نے بائک بھی دکھائی تھی آپ کو اینڈ اس والی ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اپنا رویل مینشن جو کہ اپنے موڈ سے آیا اوپر کی طرف آپ دیکھ سکتے ہو اپنا ہیلی کاپٹر بھی کھڑا ہے تو یہ رویل مینشن کی پلیس کافی زیادہ مطلب لوکیشن کافی زیادہ اچھی ہے نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہو کیسے پتھر وغیرہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ابھی اب میپ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے ایک علاقے پہ اپنا گینگ والوں نے حملہ کر دیا بٹ یار اس کو بعد میں دیکھیں گے ابھی جا کے ان سے واپس لے لیں گے اور میں آپ کو سب سے پہلے تو اپنے مینشن کا ٹور کرواتا ہوں سارا مینشن دکھاتا ہوں دیکھ سکتے ہو آپ نیچے کی طرف بیڈ روم ہے اور اس کا بھی باہر کی طرف شیشہ لگا ہوا ہے تو سارا اوپن ہے ٹھیک ہے ایسے جیسے رائل مینشن ہوتا ہے اس سائڈ پہ میرا گراج وغیرہ ہے تو یہ اپنے رائل مینشن کی انٹرنس ہے اس سائڈ میں میرے گراج ہیں دیکھو سب کے سب ہیں صحیح مطلب کھلتے ہیں لیکن خالی پڑے ہیں اور اس وقت میں اپنے رائل مینشن میں موجود ہوں اور لیٹ سٹارٹ پورا ٹور آپ کو کرواؤں گا اس رائل مینشن کا یہ بہت ہی زیادہ یار بڑا لگزی اور یہ بندہ میں نے رکھا ہوا ہے مطلب کہ گیم کھیلنے والا کوئی میرے ساتھ نہیں ہوتا تو یہ بندہ ہوتا ہے سو یہ اپنا منی آفس ہے پیسہ آپ دیکھ سکتے ہو پیسے کی تو بھائی بھرمار ہے اسے چھوڑو اینڈ uh, اس سائڈ پہ واش روم ہے جو کہ کلوز ہے کھلتا نہیں ہے اور یہ ایک بیڈ روم یہ ہے ایک اس کے اوپر بالکل ایک اور بیڈ روم ہے باقی یہاں پہ اسٹیچوز وغیرہ تو آپ دیکھ ہی سکتے ہو ادھر چھوٹا سا کچن ٹائپ ہے بٹ ہمیں کچھ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی بیکاز ان burger boys burger city order کر لیتے ہیں بھائی تو یہ یہاں پہ بیک سائڈ ہے بیک سائڈ سے اوپر کی طرف سیڑھیاں جا رہی ہیں جہاں کے میرا ہیلی پیڈ ہے اس پہ ہیلی کاپٹر کھڑا ہوا ہے ہیلی پیڈ تو نہیں ہے ویسے بس روف ہے اس کے اوپر ہم اپنا ہیلی کاپٹر لینڈ کروا دیتا ہوں اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی جم منی جم آپ نے اس گھر میں انسٹال کروائی ہے برو یہ بھی کافی اچھی ہے اور اس سائڈ پہ واش روم ہے اور ایک یہ روم ہے جو کہ اوپر والی سائڈ پہ گیم سے وغیرہ یہاں پہ آرام سے بھائی چہل قدمی بندہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے نیچے کی طرف سارا ہاؤس نظر آ رہا ہے تو ہے چھوٹا سا بٹ لگژری ہے اور لوکیشن کافی اچھی ہے لوکیشن کی وجہ سے مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں نے یہ موڈ کیا اور یہ بھی ایک موڈ سے ہوا ہے اینڈ اگر آپ کو یہ موڈ چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اینڈ آگ تو آپ تو دیکھ سکتے ہو کتنی اچھی لگ رہی ہے بٹ یہ کسی بندے کو لگ نہیں سکتی ہے بیکاز یہاں پہ گلاس لگا ہوا ہے اور گلاس ایسا ہے کہ جس کو آگ کچھ نہیں کہہ سکتی اپنے پیچھے لیمبورگنی کھڑی ہے لیمبورگنی ایس وی جے پتہ نہیں کون سی ہے سیان ہے شاید لمبورگنی سیان ہے اور یہ بھی کوئی سپر کار ہے بٹ ان کے بارے میں مجھے نہیں پتہ کون سی ہے ابھی یہ کیوں نہیں کھل رہا ایسے کھلتا ہے ابھی کے لیے نہیں کھل رہا so let start last video میں میں آپ کو بائک دکھا رہا تھا اپنا one two five but problem یہ تھا کہ ویڈیو کا تھوڑا پرابلم ہو گیا تھا تو ویڈیو بند ہو گئی تھی ریکارڈر میرا خراب تھا سو اب دکھاتا ہوں آپ کو بائک یہ چیک کر سکتے ہو یار بندہ اس پہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا as compare to C D because C D جتنی مرضی یار ٹکر لگ جائے نا وہ اتنی آسانی سے گرتا نہیں ہے ایک تو اس پہ اتنی آسانی سے گر جاتا ہے اور اگلی بات اس کے سلپری بہت ہے آپ دیکھ رہے ہو یہ دیکھو ابھی میں اس کو گھماتا ہوں اینڈ سلپ بہت ہوتا ہے یہ اس موٹر سائیکل کا سب سے بڑا یہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں اس کو لے کے نہیں جاتا ہوں ٹھیک ہے باقی ہے فل اوریجنل جیسے ہوتا ہے ہمارا مطلب تھوڑی بہت ہی ماڈیفکیشن کسی میں ہوتی ہے اور موڈس میں بھائی اتنے اوریجنل بھی نہیں آ سکتا ہے ابھی میرے پاس سنائپر ہے زوم کر کے دکھانے کے لیے سنائپر کا آپ ایم دیکھ سکتے ہو یہ بھی جی ٹی اے وی والا ہے اینڈ ابھی اس کی چیزیں میں آپ کو دکھا دوں پیچھے سے نمبر پلیٹ ہے آر بی ولشیخ الحبیبی والی نمبر پلیٹ میں نے لگوائی ہوئی ہے اینڈ ابھی بنتا ہے او بھائی خیرت او میرا موٹر سائیکل لے کے بھاگ گیا یہ بھائی کدھر گیا ارے نظر ہی نہیں آیا بھائی موٹر سائیکل لیا اور بھاگ گیا کمال ہے یار ہم لوگوں کے وہ کہتے ہیں نا کہ چور کے گھر چوری ہو گئی ہے وہی بات ہوئی ہے چور کے گھر چوری ہے گاڑیاں دیکھ سکتے ہو کتنی لگزری لگزری کار جا رہی ہیں بٹ یار میرے پاس اس سے بھی زیادہ مہنگی کارز ہیں مجھے کیا ضرورت اور ابھی کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے شو روم میں جو کہ ہمارا out of city out of country کہہ لو سٹی جو بھی ہوتا ہے جیٹے سینڈراز میں تو اس شو روم پہ چلتے ہیں وہاں پہ میں آپ کو کچھ کار سکھاتا ہوں سو لیٹ اسٹارٹ ابھی ہم اپنے شو روم پہ آ گئے ہیں ابھی کھل جا ہاں، آج تو ہم شو روم پہ آ گئے ہیں اپنے تو ابھی اندر کی طرح دیکھ سکتے ہو کارز کھڑی ہیں ابھی مجھے اسے توڑنا پڑے گا کیونکہ انٹرنس کافی دور سے ہو کی ہے گلاس کے اچھے والے تو نہیں لگوا لیے جا بھائی ٹوٹ ہاں ٹوٹ گیا اتنے اچھے والے گلاس کہاں سے آ کے جی میں تو ٹوئٹا ایکوا بھی میں نے آپ کو دکھا دی تھی اور یہ ایک اور گاڑی ہے یار آلٹو ہے پتہ نہیں کون سی ہے پاکستانی نمبر پلیٹ دیکھو اس کے لگی ہے لاہور کی نمبر پلیٹ ہے ستاون سو چھ ماڈل ہے بھائی ٹوئٹا کی ہے ٹھیک ہے یہ بھی کافی مست کار ہے اس کو میں آپ کو انٹیریئر دکھاتا ہوں اس کا بھائی سامنے کی طرف میٹر ہی نہیں ہے میٹر پتہ نہیں کہاں سے کھلتا ہے اس کا تو ابھی میں اس کو اتنا یوز نہیں کرتا کیونکہ اتنی زیادہ اس میں مزہ نہیں ہے ابھی نیچے کی طرف نا میری ویڈس کھڑی ہوئی میٹر درمیان میں واہ بھائی کیا کہہ رہا ہے کار ہے یار تالیاں شاباش باش کیا کار ہے یار یہ میٹر ہے اس کا درمیان میں بہت اچھے اچھا ابھی نیچے کی طرف میرے پاس کھڑی ہوئی ہے ٹوئٹا ویڈس جو کہ بہت زیادہ اچھی ہے یہ S C R V Toyota کی ہے یہ بھی ایس یو وی ہے اینڈ کافی اچھی کار ہے چلنے میں اس میں یہ بھی بہت اچھی ہے لینڈ کروزر کی طرح ٹھیک ہے اور یہ اپنا کوئی سپر ہے ادھر ایکوا کھڑی ہے یار مجھے ٹویٹا ویڈز نہیں مل رہی وہ اس میں ایکوائر کی ہے اور ایک اور شو روم بھی ہے وہاں پہ چل کے دیکھ لیتے ہیں شاید سے وہاں پہ ہمیں وہ گاڑی مل جائے شور نہیں ہے ہنڈریڈ پرسینٹ شورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ ملے گی اور مجھے شو روم بھی اتنے اچھے سے نہیں پتا کہ کہاں پہ ہے وہ تو اس ایریے میں تو میں آ گیا ہوں لیکن مجھے وہ شو روم نظر نہیں آ رہا جہاں پہ میں نے آخری بار لاسٹ ٹائم ٹویٹا ویڈز دیکھی تھی ٹھیک ہے شو روم آئی تھنک یہی تھا ہاں تو مجھے یاد آ گیا میں نے موڈ کیا تھا بلکہ ابھی میرے پاس وہ موڈ نہیں ہے وہ موڈ کافی زیادہ ہیوی تھا گیم میری کریش ہونے لگ گئی تھی تو اس لیے میں نے وہ ریموو کر دیا ویسے ہے صحیح ابھی بھی ٹویٹر ویڈز بٹ یار ابھی مجھے یہ نہیں پتہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے وہ کام کیا ہے اس کا ٹھیک تو ابھی مجھے نام پتا تو میں دیکھو یار یہاں سے ڈائریکٹ اس کو میں اسپین کر لیتا بٹ یہاں پہ نہیں ہے میرے پاس اور بھی کافی ساری کارز ہیں آپ دیکھ سکتے ہو ابھی ہم لیں گے اپنی بھائی گرینڈی گرینڈی چلاتے ہیں ابھی یہ بائکس آ گئی ہیں اینڈ یہ گرینڈی آئی ہے اپنے گرے کلر میں سو لیٹ اسٹارٹ گرینڈی چلاتے ہیں اینڈ اور بھی میں نے اس میں کافی ساری چیزیں کی ہوئی ہیں ہوڈ موڈ وغیرہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا تو تھا سو لیٹ اسٹارٹ میں اتنا اپنی گارنٹی کو سیدھا کرتا ہوں ویڈیو کو لائک کر دو اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دو یہ گاڑی دیکھ رہے ہو ڈبا سی بہت چھوٹی سی گاڑی ہے پڑھتا نہیں ہے کہاں سے کہاں سے آ گئی ہے میں نے تو نہیں کی بھائی بس میں گیم ہے میری پاس جو جی ٹی اے امرتسر ہے مطلب کہ جی ٹی اے راز کا الگ سے ورژن ہے تو یہ بھی کافی اچھا ہے مطلب جی ٹی اے سینڈ راز کا اوریجنل ورژن سے اچھا ہے اب یہ دیکھو کہاں پہ جا کے لگی ہے چلے بھائی چلے ہاں ٹو ویلنگ ٹو ویلنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیدھا ابھی پھٹے گی اب پھٹے گی بھائی ٹھیک ہے تو گائز اس کو بھی میں نے آپ کو دکھا دیا اینڈ ابھی چلتے ہیں اپنے پاس جو اپنا علاقہ تھا جہاں پہ گینگ وار ہو رہی چل رہی ہے اپنی او بھائی ابھی تک چل رہی ہے کیا یار یہ کیا کہوں ان کو میں میرے گینگ کے بھی بھائی ایسے ہی بس سی او ایم سی جو بھی سمجھو ایسے بندے ہیں اور ان کی گینگ کے بھی ایسے ہی ہیں بھائی کوئی بھی نہیں جیتا ہے نہ میری گینگ والے نے کچھ کیا نہ ان کے گینگ والے نے وار چل رہی ہے یہاں پہ تو بالکل بھائی سکون ہے آرام ہے وار کہاں ہے پھر مجھے نشان تو یہی دکھایا انہوں نے کہ میپ میں بھی کہ یہاں پہ وار چل رہی ہے گاس والوں نے شاید سے حملہ کیا ہے بٹ ہے کہاں پہ اس سائڈ میں چل کے دیکھتے ہیں شاید یہاں پہ ہوں وہ آگے بھائی بندے آگے شارٹ گن نکالو شارٹ گن بچائیں گے آج تو ہاں جی بھائی اوے بھائی بندے تو بھائی اچھے مار رہے ہیں شارٹ گن کون مار رہا ہے مجھے ابے تیری بھینس کی ٹانگ شارٹ شارٹ کٹ او بھائی یہ کیا ہے یار یار گینگ وار کروا لو یا پھر یہاں پہ گاڑیاں بھیج دو تو کہاں سے آیا یہ صحیح ہے بھائی برگر شارٹ والا بھی انہیں کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ مجھے آ کے مار رہا ہے ہے میرے علاقے کا بٹ ان کے ساتھ آ کے مجھے مار رہا مارا مرین پتہ نہیں یار کتنی اس نے بلٹ پروف جیکٹس پہنی ہوئی ابھی دیکھ رہے ریڈ اس پہ کلر آ رہا ہے ختم ہو گیا ابھی جن تھا گیا یہ مرا تو ہے نہیں ختم ہو گیا مجھے لگتا ہے کھیت کی مولی ہے ابھی ایک اور بندہ بچا ہے مار رہا ہے پسٹل لے گیا مجھ سے لڑنے آیا منہ دکھائیں اپنا ذرا ادھر لڑنے دے دیوار کے اندر آ گئے یہ کام ان کا اچھا نہیں ہے جب ایک سٹی کو میں نے اپنے انڈر کر لی ہے گینگ وار کرنے کے بعد ہی اپنے جتنا بھی آپ گرین ایریا دیکھ رہے ہو نا یہ میری گینگ وار کے بعد مطلب میں نے ان سے وار کیا اور وار میں میں جیتا ہوں اس کے بعد یہ میرے پاس آیا بٹ پھر بھی انہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ابھی نا میں ان کا ایک اور ایریا لینے والا ہوں ٹھیک ہے ابھی شارٹ ہاں اپنی ایک کے فورٹی سیون نکال لیتا ہوں اس کے ساتھ بھروں گا ان کے بٹ ایک کے فورٹی سیون کا نا ایم پرابلم ہے مطلب ایم ٹھیک سے یہ پھر آ گیا بھائی چیز ہے بات کر لے 啊。